Syekh. Ha? Ha? Syekh, <laughs> ber tu kamu sebut bismillah tu ber ber. Kamu nanya. <laughs> Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap, selalu jaga kesehatan cuy ya. Oke, kali ini kita akan melanjutkan lagi ya, melanjutkan lagi uh, video yang kemarin cuy ya. ini kita berselang beberapa hari ya baru kita lanjut sebab saya menunggu gitu ya, saya menunggu viewnya uh, di atas 40 gitu ya 40 ribu oke okay. dan akhirnya hari ini sudah mencapai 40 ribu jadi saya langsung membuat video ini cuy dan yang menariknya adalah komentar kurang cuy saya suka banget ya apa yang benar-benar saya tak pahami kurang selalu menjawab itu cuy ya tentang pasal kucing itu ya. Barulah saya paham, oh astaga ini maksudnya. Sebenarnya di video itu singkat aja. sebenarnya ada lanjutan. Itu sebenarnya pertanyaan gitu ya. Tapi dijawab oleh ustadz gitu ya. Jangan kita menyiksa kucing, kecuali kucing itu mencuri mesin basuh. Nah itu bukan kucing lagi, tapi perampok gitu ya, penyamun gitu ya. <laughs> Itu masuk banget di apa namanya di benak gua gitu ya. Oh, memang yang dikatakan ustadz itu benar gitu ya. Oke. Okay. Di sini saya sudah menyiapkan kita mereaksi lagi cuy part yang kedua ini sudah termasuk part yang kedua cuy seperti biasa kita mengambil uh, video dari Farid Yusuf channel ya korang bisa bantu follow ya supaya uh, Abang Farid ini bisa membuat lagi video-video menarik seperti ini cuy bukan cuman uh, ini cuy ya kalau menurut saya ya bukan cuman uh, video dari Ustadz Azhar Idrus aja gitu ya Ustadz-ustadz yang lain yang kelakar mungkin itu bisa juga gitu ya mungkin bisa dibuatkan juga gitu cuy ya. Ini saran saya pribadi sih cuy ya supaya kontennya tuh banyak lagi gitu ya. Maksudnya eh, nggak uh, mati apa namanya nggak mati bahan gitu ya. Bahannya masih ada gitu cuy. Oke langsung aja kita tengok videonya. Oke video pertama judulnya adalah menantu was-was part 2 Oh ini lanjutan yang kemarin gitu cuy Oh ya benar yang dikatakan teman-teman kita ya kemarin ya Ada yang komentar ada part 2 nya gitu cuy pokoknya tuh keluar lagi bunyi lagi dalam. Astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas ila ah, minta jauh dah pula Ayah mertua uh, ini ayah mertua. Nak mandi junub Pukul enam setengah menantu dah keluar lagi Lala ketuk Woi Bongok <laughs> Bongok Bongok Bila nak selesai eh? Ayah pun nak mandi juga Ayah junub Bang <laughs> Ayah junub <laughs> gimana sih? Kita ulang satu kali lagi cuy ya. Saya terlepas tadi. Mungkin ini pembacaannya kali cuy ya. Oke, coba kita ulang lagi ya. Pukul enam tu tidak keluar lagi. Iya, dia enggak mau keluar lagi cuy ya. Dia lanjut lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu bi nas. Malikin nas. Ila ah, minta jauh dah pula. Ayah mertua nak mandi junub. Pukul enam setengah menantu tak keluar lagi. Lala ketuk, weh, Bongok. <laughs> Ya, sebongok. <laughs> Bongok. Bila nak selesai, eh? ayah pun nak mandi juga. Ayah junuk. Bang. <laughs> Tunggu dulu nih, ini ada maksud ayah, ayah junuk. Maksudnya ayah mandi junuk juga sebab itu kali ju ya? Atau gimana sih? Ini terlalu singkat sih. Atau cuma itu aja yang dimaksud? Oke, okay, next lah. Oke, okay, video yang kedua. To Imam siap main badminton. ini kok. Okay, langsung aja kita tengok je ya. Tok Imam main badminton je. Tok Imam tayar akhir dah mau cik dua belakang tu atas dalam tabik tak rokok-rokok. <laughs> dah Kadang-kadang tu pelahang salam pada ulama jelas sebut dalam kitab fiqh walaupun semayang zuhur semayang asar salamnya kuat assalamualaikum oh, okay. warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi baru lama makmum tu dengar <laughs> dah slow as, as. Mochi beda. Mok lo. Mok ngoh <laughs> ni. Jok itu. Tok Imam balik ke? Memek hitung. Lawang Tok Bila. <laughs> Tok Bila. Tok Siok lawang JKK pipong. Mochi tadi tak mandak ni. Tok tak dengar. Ha, tak faham. Nyusah tak orang. Salam ku Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas. Tahu tak? Baru tu agak-agak ini tadi saya nggak terpikiran ya bahwa maci-maci itu belum balik gitu ya ternyata kita ulang dulu aja ya saya kurang menangkap itu aja ya kayak ada plot twist di akhir itu Yo imang tanya akhir dah maci dua belakang tu atas dalam tapi tak rokok-rokok dah kadang-kadang tu pelahang salam pada ulama jelas sebut dalam kalau ini uh, tirainya terlalu tinggi mungkin Eh, ini ini biasanya kan perempuan itu di belakang biasanya tuh lebih fokus ke mendengar gitu ya karena terhalang oleh apa namanya eh, benda yang ada di depan gitu jadi biasanya fokus mendengar saja nah kalau kecil sangat suara dari imamnya ya biasa dia berdiri, <laughs> dia berdiri aja bilang kapan ini orang lanjutnya gitu ya kita pekoh walaupun semayang zuhur semayang asar Yeah. Salamnya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Barulah makmum tu dengar. Dah slow. mau cik beja, <laughs> mak lo, mak ngoh ni duk gitu. Tu imam balik ya. Oh, sudah balik ceritanya. Lawan tu bila? Tu siok lawan je geng-geng pipong. Mochi tadi tak sanang. Kau tak dengar? Ha, tak faham. Nyusah tak orang. Salam ku anak. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi. Jelas. Tahu tak? Cuman kenapa harus larinya ke badminton apa pipong gitu ya? Mungkin terlalu terburu-buru kali aja ya. <laughs> Kok bisa sampai ketinggalan gitu ya, maci-macinya cuy. Oke, okay, next. Oke, video selanjutnya tenang ribut jiwa. Eh, maksudnya apa nih? Tenang, ya tenang, ribut jiwa. Oh tenang, tapi jiwanya itu apa namanya ribut kali cuy ya. Ini saya mengartikan aja cuy ya, saya bukan sok tahu. Tapi kalau di sini kalau saya menerkah gitu ya, tenang, tapi jiwanya ribut gitu ya. Jadi hatinya tak tenang gitu ya. <laughs> kalau salah tolong dimenarkan cuy ya. Langsung aja kita tengok. Tenang ribu jiwa <laughs> Kirain ceramah cuy Ini ternyata ada. Oke okay, next Oke okay, video selanjutnya Hafalan hilang Hafa, eh, haf, Hafalan hilang Udah benar ya Hafalan hilang ya Ini hafalannya yang tiba-tiba menghilang gitu cuy Oke okay, langsung kita tengok Imam dari Palestina Hafal Juz 30 juz Quran di Ah, ini Ustadz Abdul Somad gitu ya. Jadi makanya karakternya agak beda gitu ya. Nah, ini bagus nih. Eh, apa namanya semua ustadz bisa jadi gitu ya konten-konten macam ini cuy kepala diundang di masjid orang Palestina ini makanannya itu roti oke okay. tak bisa dia makan lontong sayur <laughs> mencret lontong sayur Atau masuklah dia ke toko roti Ketika dia mau masuk toko roti, mau langkahkan kaki, tak jadi, mundur. Le. Le itu bahasa Mesirnya limada. Oh. Kalau bahasa kitanya why. <laughs> Oh, why. Kenapa kamu tak masuk ke dalam? Kata dia, aku takut hafalanku hilang menengok lutut-lutut roh pendek. <laughs> Biarlah tak sarapan pagi asal hafalan jangan hilang. Masuk dia lagi ke mobil. Datang Ustaz Soman, masuk aja ke dalam ambil roti, ambil bayar. Jamaah nanya, Ustaz nggak takut hafalannya hilang? Dah lama hilang. <laughs> Dah lama hilang ya. Terlalu takut sih kayaknya sih ya. Maksud maksudnya ini ya. Biarlah tak sarapan pagi asal hafalan jangan dulu masuk dia lagi ke mobil datang Ustaz Somad masuk aja ke dalam masuk aja ke dalam ambil roti ambil bayar jamaah nanya Ustaz nggak takut hafalannya hilang dah lama hilang <laughs> ternyata dah lama hilang ya <laughs> oke okay, next Oke okay, video selanjutnya cuy, tapi di sini nggak ada judulnya lagi cuy ya. Kita tengok aja cuy ya. Speaker siapa yang kebawa balik tuh? Oh speaker dekat kelab malam tadi, Papa. Uh, Apa ini? Ini speaker? Ah, uh, next week. Ah, uh, Sul hantar. Duduk maafkan, sini, Sul. Ah, maafkan Sul, Papa. Maafkan Sul, Papa. Asal balik mabuk, asal balik mabuk. Besok Papa nak kau keluar mabuk, balik tak mabuk. <laughs> ini kayak, kayak ini saya pernah dengar dialog ini kayaknya bukan kumpulan Josan kah? Hah? Jusan kah? Kalau memang salah, tolong dibenarkan cuy. Karena setahu saya dialog-dialog seperti ini tuh punyanya Josan ya. Itu karakter dari Josan gitu ya. Duduk, duduk, duduk. Hai. Bapak dulu, papa habis duit banyak antar kau ke Universiti Al-Azhar. eh ini yang berkumis ini Johan dan yang jadi anak itu Sisan, kalau nggak salah Popo boleh boleh alkohol juga aku ya, cari soul soul soul soul soul, soul. Oke oke ini kok bisa oh campur-campur ternyata di sini cuy ya nggak semuanya Ustadz Ashar Idrus gitu ya. Judul video selanjutnya cara panggil bini Ustadz Ashar Idrus cuy. Ya ini cara panggil bini cuy. Orang dengar baik-baik ini. Duk guru <laughs> hamba pergi rumah dia. Jadi dia nak suruhlah bini dia mari daripada dalam rumah nak buat air lah. Tahu tak dia buat kena? Dia katok dua kali je. Gitu lah. Dua kali je. Oh, tak, tak. Bunyi berlari. Ya. Ada arah tetamu buat air dua. Bini kita cik buat ni. Rutuh meja. Bang. Tangan masuk besi. Dalam <laughs> meja. Tak tak. Seming terus tangan. <laughs> Meja cok roti. Mari yo. Dok, dalam panggil dak mari. Wah, wah, wi, wi. Nah, dak mari. Nak nak nak tem dak, nak nak tem tua tu. <laughs> Nontonlah pula Bici. Ah, tidak apalah maaf lah dia. Nah. Kan? Oh, ini perbandingan gitu ya antara bini bini yang penurut ada kodenya masing-masing dengan yang memang nggak nggak peka gitu ya atau gimana sih maksudnya kita ulang dulu cuy <laughs> yang satu itu nurut gitu ya Cuk guru hamba-hamba <laughs> pergi rumah dia jadi dia nak suruhlah bini dia mari daripada dalam rumah nak buat air lah. Cuman ketok Tahu tak dia buat kena? Dia katuk dua kali je. Gitu lah. Dua kali je. Tak lata. Bunyi berlari. Ya. <laughs> Yeah. Ada, ada tetamu buat air dua. Ini kita cewak ini. Rutuh meja. Bang, tangan masuk besi. Dah bagi lagi. Seming terus tangan. meja cuh roti. Mari tau. Dah, dah lah panggil tak mari. Wah, wah, wi, wi. Nak, dah mari. Nak, nak, nak tendok. Nak, nak tendok. Dia nonton filem labu-labu ternyata. Aduh. Tua tu. Tua tu. <laughs> Ah, tidak apalah maaf lah gitu. Nah. Kan? Okey okey, yang ini saya faham cuy. Menarik menarik ya. Eh, lebih kelakar ini sih ya kalau dibuatkan cuy apa cerita seperti ini cuy. Oke okay, video selanjutnya Sol Sol Syamsul Yusuf Josan Raja Lawa. Ah iya kan saya bilang apa tadi cuy. Ini Josan Raja Lawa cuy. Sol Sol Syamsul Yusuf. Ini parodi gitu ya parodi Syamsul Yusuf. Benar nggak nih? Sol Sol. Ini lanjutan yang tadi kan? Oke langsung aja kita tengok cuy. Papa su ngantuk nih papa su nak tidur papa. Hari ini papa dodoy kanso. papa ada lagu baru untuk so. Papa lagu apa papa? Lagu tidur so? Lagu macam mana? Oh uh, so? Ya papa. Sole sole. Sole sole. kita cerita sedikit ya tentang pelawak yang ada di Malaysia cuy jujur aja ya salah satu uh, kumpulan yang memang setia menurut saya itu ya ini Josan ini cuy sebab mereka itu apa ya selalu memunculkan lawak-lawak yang memang kemistrinya mereka tuh selalu dapat gitu ya memang sudah sejiwa gitu ya dan mereka menjaga nama baik Josan nama nama Josan itu cuy kumpulan Josan itu cuy saya nggak tahu tiba-tiba aja di di Malaysia kemarin saya tengok di berita ada yang panas gitu ya favorit saya dua-duanya ya kumpulan favorit saya ya koran pasti tahu sendiri lah cuy ya lagi panas-panasnya dan aduh itu yang membuat saya nggak terlalu semangat buat reaksi videonya sebab kita buat reaksi videonya nanti banyak komentar yang masuk tentang inilah dan inilah mendukung inilah mendukung itulah padahal niat saya itu saya menyukai dua-duanya cuy saya malah ingin mereka bersatu lagi gitu ya antara si A dengan si B kembali lagi di apa kumpulan yang sama gitu ya kumpulan itulah yang membuat mereka itu jadi besar gitu ya sayang banget gitu ya ah itu curhatan saya pribadi sih cuy ya <laughs> semoga aja keduanya bisa bersatu lagi cuy. Saya itu itu sih doa saya cuy ya. Yang terbaik. Oke, okay, video selanjutnya judulnya adalah kamu nanya. <laughs> Ini kok malah kayak judul lagu yang ada di TikTok gitu ya. Kamu nanya. Oke, okay, langsung aja kita tengok cuy. Orang tanya kita lah, be bismillah tu be benda. Kata saya, be bismillah tu bismillah tu kan be be benda. Dia be dia ada dua. Berharap ya ke berharap kosong? Apa mana? Jawab. Syekh. Ha? Ha? Syekh, ber tu kamu sebut bismillah tu ber ber. Kamu nanya. Alah-alah dia tanya balik. Tak jahil lah kita. ternyata Ustadz ini memper memperhatikan TikTok juga ya <laughs> M sampai <laughs> benar ternyata ya kamu nanya itu judulnya itu <laughs> oke oke kita ulang dulu cuy be yang saya nggak paham ini maksud dari orang tanya be. gitu lah be bismillah tu bem deh be, mde. be bis oh huruf awal bismillah be be ini kan maksudnya maksudnya ejaannya gitu ya be be be kata saya be bismillah tu bismillah tu kan be be benda the be dia ada dua be hmm? harap dia ke be berharap kosang apa ah, mana jawab Syekh <laughs> Syekh Ha? Ha? Syekh, ber tu mu sebut bismillah tu ber ber. Kamu nanya. Kamu nanya balik. Jahil lah kita Jahil Kita ni jahil lah Mu kasi TikTok lagi ni Oke oh, jadi ini mungkin video yang terakhir cuy karena durasi ya kita nggak kalau mereaksi seperti ini tuh nggak usah panjang-panjang cuy ya. Oke di sini judulnya adalah momen pengantin 41 momen pengantin 41. Oke langsung aja kita tengok. Apa peluang pengantin perempuan masa akan nikah duduk mana lah milik tak apa kita ingat 80 90 hang pala tu be. punggung dalam bilik ni pala tu be. <laughs> faham lagi 90 hang Millennium 2000 tubik habis tubuh-tubuh tapi tepi pintu bilik lagi. 2010 sudah duduk depan Tok Imam. Tok nak? Pengantin perempuan. 2020 atas riba Tok Imam. <laughs> Musimnya. Kau dok selawat tak iman. La sallallahu selawat tak Bang. <laughs> kau bodoh, kau bodoh, kau bodoh. Hmm. Tunggu tunggu tunggu. Gua Tunggu dulu, kita ulang dulu cik ya. Kok tiba-tiba di atas imam gitu ya? Tunggu. Tahun 80-an pengantin perempuan masih akan nikah. Duduk mana? Dalam bilik. Oh, ini apa namanya? Dari tahun ke tahun gitu ya, cara eh, lamaran gitu ya, maksudnya pengantin gitu ya. Di tahun 80-an perempuan itu dulunya di dalam bilik saja, belum keluar-keluar ya. Benar dikatakan Ustadz juga gitu, Ustadz Syamsul Dapat saya pernah tengok ini, apa namanya dengar ini cuy pop. Kita ingat 80. 90 hang, kepala ah, tubik. 90-an kok bisa kepala yang keluar gitu ya. Kepala tubik gini. Punggung dalam bilik ni, kepala tubik. Faham lagi? 90-an. Millennium 2000 tubik habis tubuh-tubuh oh, tapi ya, tepi ya. Pintu, di, di tepi di apa di dekat pintu je bukan eh apa namanya <laughs> bukan langsung gitu ya. lagi. 2010 sudah, sudah duduk, duduk di sam- depan tu Imam. Tahu tak? Pengantin perempuan. 2020 atas riba tu Imam. <laughs> Langsung semua panik gitu ya. <laughs> Langsung duduk di atas riba. Ini ya riba apa? Ha ha ha. baru masuk di akal gue cuy ya tadi pertama itu agak lalut gitu ya mungkin agak memikirkan hal yang lain atau gimana ya sampai nggak fokus <laughs> kenapa coba Kodok selawak tak iman salah Allah selawak tak iman. Bang. Kau bodoh, kau bodoh, kau bodoh. Hmm. gak <laughs> nandang. Oke cuy. Okey cuy, itulah tadi beberapa video animasi. Uh, di sini campur cuy ya. Ada Ustaz Asar Idrus, ada Ustaz apa Ustaz Abdul Somad dengan uh, kumpulan Josan gitu ya. Uh, ini cuy, yang menarik gitu ya. Ustaz ini ceramah-ceramah Ustaz itu yang kelakar-kelakar itu sebenarnya didapat dari memang cerita nyata ke atau sekedar imajinasi atau gimana sih cuy ya? Tapi kalau di di apa namanya? Kalau kita tengok ya se, sejenis animasi seperti ini tuh kayak nggak masuk akal gitu ya. Contoh tadi yang terakhir gitu ya, Iman ya apa namanya? <laughs> tiba-tiba penggantinya tiba-tiba ada di apa namanya nih <laughs> di paha ini mungkin begini cuy ya mungkin ya menurut saya cuy ya makin kesini tahun tuh makin uh, makin apa namanya uh, pelik gitu ya makin pelik cara pernikahan gitu ya yang dulunya itu memang perempuannya itu di dalam sekarang sudah keluar dan mungkin berlebihan lagi yang Ustadz cakap itu kalau sudah duduk di paha atau imam gitu ya. <laughs> Oke dan mungkin itu aja cuy. Uh, eh, kita akan lanjut lagi cuy. Saya ingin banget melihat bagaimana respon korang tentang video-video seperti ini. Apakah ini menarik? Kalau menarik, bantu support teman kita ini cuy untuk membuat video-video yang baru lagi gitu ya tentang ceramah kah Uh, tak jadi tak jadi masalah kalau ustadz siapapun gitu ya yang pastinya dalam cerita atau dalam animasinya itu kelakar gitu cuy ya orang bisa bantu follow ada juga ternyata uh, YouTube-nya cuy dan mungkin saatnya saya pamit undur diri kalau memang suka dengan video ini jangan lupa di like di share ke sosial media yang kalian punya dan yang saya tak paham sila komentar di bawah saya Endi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you next thank you next dan thank you next bye